पङ पङ भन्दा के होला र पङ भन्दा अब फ्रिडम फाइटर स्वतन्त्रताको लागि लड्ने व्यक्ति पङ्क भन्नाले एउटा लाइफस्टाइल हो है तर पङ्क म्युजिकमा लिँदा जनरमा लिन्छ एउटा मान्छेहरू हुन्छ अब धेरै हाम्रो मेन पङ्कहरू चाहिँ मलाई इन्डोनेसियामा छ जस्तो लाग्छ पङ्क लिटरली एउटा पङ्क चाहिँ लाइफस्टाइलै हो भन्छु म युनिटी नै हो सबै राम्रो अब कसैलाई हार्म नगर्ने एकअर्कालाई हेल्प मा पङ्सिनको कुरा गर्दा चाहिँ खासै अब एक्ज्याक्ट कहिले हो भनेर चाहिँ थाहा भएन हामीले चाहिँ अब टु थाउजन्ड फाइभमा सुरु गर्दा चाहिँ दुई चारवटा अगाडिको ब्यान्डहरू थियो तिनीहरू चाहिँ राईको छिल्के एन्ड द वकर्स अब त्यो बेला अब इन्फेन्ट्री स्ट्याङ्गलहरू दिन त थियो तर एक्ज्याक्टली अगाडि चाहिँ कसले सुरु गरे थाहा भएन तर यो चाहिँ अर्ली लेट नाइन्टिजतिर सुरु भएको जस्तो लाग्छ मलाई पङ्क सिनमा कसरी इन्भल्भ भयो भन्दा अब खासै अब हामी जेस यङ मान्छेहरू है हिँड्थ्यो यताउता अब मलाई खासै एकदम साह्रै प्यान गर्नु इन्ट्रेस्ट अनि अब त्यही बेला मेटलहरू अलिकति पप अनि सबै मलाई चाहिँ अलिक चेन्ज चाहिएको थियो यसो हेर्दा चाहिँ मैले चाहिँ पङ्क म्युजिक मैले भेटाएँ त्यही भएर मलाई चाहिँ पङ्क दामी लाग्यो अलिक चेन्ज म चाहिँ नेन्सुकमा भोकलिस्ट हो हाम्रो ब्यान्ड मेम्बरहरू चारजना अनि हाम्रो ब्यान्ड फर्म भएको चाहिँ डोरागहरू सँगसँगै हो एउटा दरानकै त्यो पनि पङ्क ब्यान्डै हो तर फर्म भएको चाहिँ हाम्रो अगस्ततिर टु थाउजन्ड नाइन्टिनै भनौँ फर्म भएको तर बिस्तारै हामी सिनमा छिरेको चाहिँ बिस्तारै हो हामी चाहिँ हार्डकोर चन्द्रको हो अनि त्यस हाम्रो अब बिस्तारै डेमो र इपी निकाल्ने सोचमा छौँ हामी अब किकहरू पनि गर्दैछौँ त्यो जस बिलिभ हार्डकोर त्यति हो भन्न चाहन्छु मेरो पङ्क ब्यान्डबाट धेरै गर्दाखेरि हाम्रो Nepali punk band youth unite भन्ने थियो त्यो इन्फ्लुएन्स त्यो एउटा पनि हो अनि हार्डकोटबाट टर्न स्टाइल हार्डकोट पङ्कबाट ब्याड ब्रेन्ड्सहरू चिज दामी छ ब्यान्ड सुनिदिनु होला हाम्रो नेपाली सिनलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला जस हाम्रो सबै सिनमा राम्रो चल्दैछ अहिले त अब हाम्रो यो पहिल्यैदेखि सोसाइटीमा केटीहरूलाई पछाडि पार्ने हुन्थ्यो जस भइरहन्थ्यो यस्तो कुराहरू तर अहिले बिस्तारै केटीहरू पनि सिनमा आउँदैछन् केटीहरूले केटीहरूले गर्दा नै धेरै फोकस हुँदैछन् होइन सिनमा अब यस्तै चलिरहन्छ भन्ने नि सोच छ राम्रो हुन्छ जस केटीहरूले पनि गऱ्यो भने एउटा अब तिनीहरूको मेन मेन सिनमा मेन स्ट्रिम जसरी आउन सकिन्छ केटीहरूले गऱ्यो भने त्यति हो जेनिफर लरेन्स चाहिँ जेनिफर लरेन्समा म ड्रम बजाउँछु है जेनिफर लरेन्स चाहिँ त अब भोकल्सले राखेको नाम हो खास चाहिँ उसलाई एक्टरमा भएन जस गीतहरू छ तर झिकेको छैन होइन बाह्रवटा गीत छ अब अब योपालि झिक्नु आउँछ आउँछ अब खासमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ दाइ र गिटारिस्ट चाहिँ ज्यामिङ सँगै है यस्तो गीतहरू कभरहरू गर्नु यस्तो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो सबैले ज्यामिङ गरेर होइन अनि एक दिन चाहिँ म अब घरमा बस्दाखेरि चाहिँ दाइहरू चाहिँ ज्यामिङ जानुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ म एकोस्टिक गिटारमा गीत गाउँदै बस्दै थिएँ अनि त्यो गीत चाहिँ फेरि तरिका भन्ने गीत थियो क्या हो त्यो गीत चाहिँ अब मैले यतिकै गाएर बस्दै थिएँ ठ्याका दाई चाहिँ ज्यामिङबाट फर्किनु भएको थियो त्यतिखेर अनि दाइले मैले गएको देख्नु भएन अनि त्यो चाहिँ मैले इस्कामा यसरी हान्दै गाउँदै थिएँ होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ दाइले चाहिँ राम्रो लाग्यो यता त्यता यो हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो गीत बनाउनुपर्छ भन्नुभयो दाइले है अनि दाइरा मैले त्यहाँदेखिको प्र्याक्टिस गऱ्यौँ अनि त्यहाँदेखिको दाइरा मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गिटारिस्टलाई पनि ल्याउँ न भन्नु होइन अनि गिटारिस्टलाई पनि ल्याउँदाखेरि त्यो गीत राम्रो भयो तिनजनाको है तिनजनाले बनाएको त्यो मैले मैले त्यतिखेर गिटार पनि हान्थेँ त्यतिखेर राम्रो भयो अनि त्यहाँदेखिको हामीले ड्रमरहरू खोज्यौँ भन्नु यो गीत त बनाउनुपर्छ हामीले यत्तिकै बनाएर हामीले ड्रमन खोज्यौँ भने होइन ड्रमर खोज्नुको लागि हामी कहाँ कहाँ गयौँ काँगरौटा गयौँ उता बोर्डर इस्टर्न बोर्डर त्यहाँ पनि गयौँ अनि त्यहाँसम्म पुग्यौँ फेरि त्यहाँ पनि भएन अनि फेरि धरानमै खोज्नु थाल्यौँ अनि त्यहाँदेखिको हाम्रो भाउजूको छोरा हुनुहुन्थ्यो एकजना हाम्रो भतिज अनि उहाँलाई नै हामीले चाहिँ ड्रमर राख्यौँ है अनि उहाँलाई ड्रमर राखेर चाहिँ तरिका भन्ने गीत निक्ल्यो अनि त्यहाँदेखिको तरिका निक्ल्यो सुरुमा अनि त्यहाँदेखिको हामीले अब गीत निकाल्यौँ अनि अरू पनि अब हामीलाई निकाल्नु मन लाग्यो क्या अनि त्यहाँदेखिको ब्यान्डै भइसकेको थियो है सबै कुरा भइसकेको थियो अब किन ब्यान्ड बनाउन न भनेर त्यहाँदेखिको तरिका पछि लोड सेडिङ लोड सेडिङ पछि अरू गीतहरू बिस्तारै निक्लिँदै गयो अनि त्यसरी नै टोडाक फर्म भयो अगस्टतिर हामीले ज्यामिङ चाहिँ अगाडि पनि गर्थ्यौँ होइन तर अब अफिसियल्ली चाहिँ टोराक चाहिँ अगस्ट वान टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा फर्म भयो त्यसरी धरानमा बजाउँदा छुट्टी धरानमा हाम्रो चाहिँ सबै होइन डिभोर्स सो पनि हाम्रो त्यहीँ भएको थियो जस्तो अब हामीलाई धरानको सिन भन्नुपर्दा अब खास गरी हाम्रो लागि त धरानको सिन सबै हो होइन अब मैले अब इन्सपायर भएको भनेकै धरानमा धरानमै अब गीतहरू भएर हामी इन्सपायर भएको होइन अब कुनै इन्टरनेट इन्टरनेटबाट हामीले चाहिँ त्यो मैले चाहिँ खास गरी हेरेन सुरुमा चाहिँ म अब एलायन्स इन स्ट्रगल थ्री कि फोरमा होला फोरमा जाँदाखेरि चाहिँ म मेरो फर्स्ट गीत त्यही थियो एलान्सेन स्ट्रगल फोर्थ एडिसन अनि त्यहीँ गीत गएर चाहिँ मलाई अब राम्रो इन्फ्लुएन्स भयो होइन अब सबैजना आएर है यता म गरेको यता गाउँदै गरेको यता मर्सहरू सेल हान्दै गरेको मलाई त इन्भाइरोमेन्ट मन पऱ्यो है अनि मलाई सिनहरूको बारेमा पनि बिस्तारै बिस्तारै मलाई थाहा हुन थाल्यो अनि पङ्क सिनहरूको बारेमा पनि थाहा भयो मेटल हो यता त्यता सबै सिनहरूको बारेमा थाहा हुन थाल्यो त्यहाँदेखिको त्यही धरानको सिन त्यसरी इन्सपायर भयो होइन अब कसलाई थाहा थियो एलएनसिन स्ट्रगल फिफ्थ एडिसनमा हाम्रै ब्यान्ड हुन्छ भनेर फोर मेरो फर्स्ट सो फिफ्थमा त हाम्रो ब्यान्ड भइदिइरहेको अब यो खास एकता कलेक्टिभ भनेपछि चाहिँ खास अब पङ्क कलेक्टिभ हो जुन कि यो पङ्कहरूको लागि अलिकति यसले सपोर्टको लागि खोलेको हो खास कलेक्टिभ भनेको त अब समूह हो हामी यहाँ दुई चारजना पङ्कहरू छौँ त्यो मिलेर हामीले यो सानो हाम्रो स्पेस खोलेको छौँ यो चाहिँ अब जस supportive space for the sub DIY पिपलहरूको लागि पहिला अब सुरु सुरुमा हामीले गर्दाखेरि पहिला अर्कै थियो केटाहरू एक्सन धरानहरू थियो गर्दै थियो फेरि उनीहरू छुट्टेर के के भयो पछि हामी सबै फेरि मिलेर ब्यान्डकै ब्यान्डकोहरूले गरेको टु फिक्सेसन अनि एररहरूले जस विनयले गरेको नाम चाहिँ सबै मिलाएर ठिकै त्यसबाट गर्दैछु मैले राम्रो भइरहेको छ राम्रो गर्दैछु हाजिदिएर हुन्छ सबै यही चलाइराख्नु आउने दिनको कलेक्टिभको प्लान जस हामी थुप्रै मान्छेहरूसँग काम गर्ने हाम्रो विचार छ गरि पनि रहेछौँ हेरौँ कस्तो कस्तो मान्छेहरू आउँछ हामी खुल्ला छौँ जस हामी चाहिँ रेडी छौँ के आउँछ त्यसको लागि चाहिँ so no problem for that के सन्देश छ सन्देशहरू अलिक ठुलो हुन्छ म चाहिँ छोटकरीमा भन्न चाहन्छु अलिकति संसार टफ भएर गइरहेको छ जे होस् केही छैन हो लन होइन धेरै नराम्रो कुराहरू अलि अगाडि बढिरहेछ केही छैन अब राम्रो कुरा गरौँ हामी चाहिँ अरूको आश नगरौँ DIY of the punks बिबारा एनार्किया up our fucking up the bunks.